Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caiozinho. E ali no fundo tem um violão, porque eu tocava violão antes é, e tô aprendendo piano. Quer dizer, tô tentando, tô tentando aprender piano, então é por isso que o nome do canal é esse, né? Eu estou tentando, não tô aprendendo, eu tô tentando. Mas... Ó, eu vou mostrar aqui para vocês a música que eu estou aprendendo. para vocês verem. Tanto que é uma música fácil, bem simples, olha. Aí eu coloco a partitura aqui eu não vou mostrar a partitura toda, porque ela é toda bem simples. É só para vocês verem o tanto que ela é simples mesmo. É... Porque eu estou aprendendo. Aí, vou mostrar aqui o que eu sei tocar dela, para vocês verem que eu estou tentando e não estou conseguindo. a essa parte e mesmo assim eu toco bem mal. E como uma recomendação da, das pessoas do Reddit, é, eu vou ter aula com um, um professor que tem 10 anos de experiência ele vai me ensinar da maneira correta. Talvez eu consiga aprender, né? Vou continuar tentando, vou continuar tentando, né? E, é, e talvez dessa vez eu esteja fazendo da maneira certa. Então, é isso. Esse é o último vídeo antes é, de eu começar a ter aulas. Então, até mais, pessoal!